kami ngayon sa my bike and dine. Char. Next naman natin si Jezabel. Uy, mag-hi ka naman. Ano? Kumusukos na. Ano Hindi kay Antok talaga kayo. Dito talaga tayo dadaan. Hindi namin kasi nakabay kami. Saan pa na? 25 lang yun. Nalipot pa tayo ng <laughs> Naririnig. Hindi ako nakaupo. Wala namang upuan eh. Dapat <laughs> Dapat. Dapat sinabilayad ko eh. Saan tayo? I'm sorry.